喜欢我的影片的话，请帮我按赞、分享，然后订阅，按下小铃铛，这样你才不会错过更新的新内容哦。哇！怎么听是男团还是男？这个要玩久一点，因为那个声音会有不一样，可是我很难解释哪里不一样。Seventy seven t h o u s a n d seven hundred seventy seven. 哦！我天哪！甩，竟然有甩到。 哦，好扯哦！昨天就被狙击 staff 搞死了。他位置有点麻烦。呜，痛！检举了还敢开挂啊？还敢开啊？冰鸟，三只了，最多应该还有一只。 拜托了，打掉！应该还有一只，因为我刚刚有听到，还有一只在踩铁，应该不是外面刚才那一只，应该还有一个。如果如果我刚刚听的没有错，应该还有一个。哦 m V 7 a Two 来了！哦，Take 大包包！ 一发雷进来，直接白给。我也很怕，干！有大包包了。哦，有！你看，听到了。苏哥，Damn，I'm tired of this walking。哇，差点被反杀！哦。 哦，他竟然把我 GG 打黑了。好了，全杀了。我都放文件包。哦，对哦，他可以放文件。又一个 Attack，可是应该是不能带两个，我记得。还不给带。啊！ 可惜多了一个。黄色三角有什么用？只有卖大吗？没什么屁用，只有卖大吗？好了好了，补一下气。要不要放包包？没关系啊，好，那这样放啊。 这样比较好，对。哇，全灭了！O H K，他这个比较好，格子比较多，而且这个甲也比较好用。嗯，换掉，换掉。 虽然他耐久不够高了，但勉强能顶着。第二的老阴逼在笑了。对，想说你等等还想下来啊，冰鸟。 主播要继续带我找纸虎跟枪油吗？可以啊，等等，有人，有人在走，这个应该就是玩家。踩水。第二进去最好先给颗雷。 过去了。哦，有别人。 不撤离吗？撤啊！哪是不撤的？直接要监测也不容易，要拉一下。 哇，打王团好难，打完之后要撤离也很难，虽然是要撤离吧，感觉去楼上吧，看有没有手速，小心胃，嗯，胃穿了。 有葡萄糖可以，有葡萄糖比较顺。 <gasps> 这我不能用，我等会有需要。跑去撤，跑去撤。我刚好缺一个 CNS，我忘记了，可以交任务。用一个没差。嗯。补一次反而有钩，但我要先找到水，有没有水？ 不会吧，没水吗？还好黄针可以顶着，我不会扣到死，不扣到死。运气不错，运气不错。拜拜。显卡地下啊！啊，地下也会出吼。 其实我说这里楼梯间应该也会有，没出吗？安安，R S U v 安云斯顿来了，来了来了，他们来了。 下那边三个水箱，地下啊，后面嘛，不要犯病了，坏掉嘞，没有有哎，找个有的说。 <laughs> 拜托给个水，水，nice，真的是水。哎，真的复活了，代谢二十呃，不对不十八等还是十几等？我没注意看。终于啊，舒服。 W 不错，没有，因为我刚才食物真的太少了，一定要治。 <laughs> 打完王团，经验好爽，这经验应该不错的。打完王团，然后任务也解了，然后拿到几把不错用的枪。我今天也吃了蔬菜泥。 组长你好，是因为它不扣水，而且补的食物蛮高的。一盒糖五 W。哦，涨了，又涨了。五万其实已经可以卖了。了，补水补能量。其实五万想卖这个时间点，可以脱手一些了。你吃一盒糖就五 W。哇。 坦克一块可以卖了。蔬菜你很贵，椰米拿来吃。没办法，没其他食物了。包括开食物只剩四，能量只剩四，有点太低了。史上最贵食物。So d a n g e r 啊！ 大家快攻！糖是要，因为糖可以拿来做月光酒，所以糖才贵。刚刚不是有炼乳？炼乳会扣气啊！你四百八十四不是，我就缺水、缺食物，还吃炼乳。糖主要是可以搓酒，对啊。今天两场赚一百多万，爽。刚那个如果再喝炼乳，太危险了啦！ 吃炼乳在喝水，因为你知道，谁掉水？炼乳会有一个副作用。吃一半。炼乳的副作用是你后面几秒，我忘记是多久，它的扣水会比较高，扣水扣十，哎，扣水会比较高。它有一个副作用，所以我才不敢吃炼乳。我去上厕所。 那这部影片就是主要来补充上一部 D two 呃王团的教学，这是实战片。那大概这一场的收益也有接近百万，然后经验有快一万嘛。那这个只要大概你运气正常一点，大概会有这样的结果，而且是相对比较好打王团的方法。那这部影片就是大概是这样补充，然后我的退取频道有抽奖活动。 每天都有抽奖，然后每个月都有定期的比较大的抽奖，你们可以有兴趣可以去我退 h 看一下。那如果你想关于这个教学影片，你还是有很多，你可能还有细节不懂的，你也可以去退 h 私讯我，或者是在底下留言告诉我。那如果你想看到呃不同种类的影片的话，你也可以在下方留言告诉我。那我们这部影片就到这里结束，谢谢大家，拜拜。